Sa mund të kushtojë iPhone pesëmbëdhjetë? Ju lutemi bëni subscribe e sato. Thashethemet për telefonat e rinj të Apple po qarkullojnë prej muajsh tashmë në rrjetet sociale, dhe tani ka disa informacione mbi çmimet dhe dizajnin e serisë iPhone pesëmbëdhjetë. Seria iPhone pesëmbëdhjetë pritej të ishte më e shtrenjtë se modelet aktuale, dhe thashethemet e fundit tregojnë për çmimet e mundshme të modeleve të ardhshme. Kështu sugjerohet që iPhone pesëmbëdhjetë standard do të kushtojë shtatëqind e nëntëdhjetë e nëntë dollarë për modelin me njëqind e njëzet e tetë GB, ndërsa iPhone pesëmbëdhjetë Plus do të kushtojë tetëqind e nëntëdhjetë e nëntë dollarë për variantin njëqind e njëzet e tetë GB. Modelet e iPhone pesëmbëdhjetë Pro dhe iPhone pesëmbëdhjetë Max do të vijnë në katër variante, kështu që Pro do të jetë në dispozicion me çmime prej një mijë e njëqind e nëntëdhjetë e nëntë dollarë, njëqind e njëzet e tetë GB, një mijë e dyqind e nëntëdhjetë e nëntë dollarë, dyqind e pesëdhjetë e gjashtë GB, një mijë e katërqind e nëntëdhjetë e nëntë dollarë, pesëqind e dymbëdhjetë GB, dhe një mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e nëntë dollarë, një TB. Ndërsa Max duhet të kushtojë një mijë e dyqind e nëntëdhjetë e nëntë dollarë, njëqind e njëzet e tetë GB, një mijë e treqind e nëntëdhjetë e nëntë dollarë, dyqind e pesëdhjetë e gjashtë GB. Një mijë e pesëqind e nëntëdhjetë e nëntë dollarë, pesëqind e dymbëdhjetë GB, dhe një mijë e shtatëqind e nëntëdhjetë e nëntë dollarë, një TB. Sa i përket dizajnit, fotot e paneleve të xhamit të të gjithë linjës së iPhone pesëmbëdhjetë janë shfaqur, duke treguar se të gjitha modelet do të kenë Dynamic Island. Përveç kësaj, më parë mësuam se telefonat do të zbukurohen me korniza më të ngushta, një, pesë mm, rreth ekranit. Renderet e reja për iPhone pesëmbëdhjetë Pro janë shfaqur gjithashtu që tregojnë për kornizat premium titani, të cilat do të zëvendësojnë ato prej çeliku inox dhe duhet t'i bëjnë telefonat më të qëndrueshëm dhe më të lehtë. Gjithashtu, ne e dimë se modelet standarde të iPhone pesëmbëdhjetë do të zbukurohen me çipin A gjashtëmbëdhjetë Bionic të vitit të kaluar, ndërsa modelet Pro duhet të marrin çipset e reja A shtatëmbëdhjetë Bionic.